まあ、それくらい僕らはその強い眠気に対して頑張っておきなきゃっていう風な、え戦いをしてるわけなんですでこれが実は毎日続くんですよこんにちは川崎です今日はですねナルコレプシーのことについて少しお話をしたいなっていう風に思います 今お話ししてるのは動画を撮影した後になります。で、今回の本編を撮影している時にですね、編集してて気づきました。おそらくナルコレプシーの症状が出ていましたね。ナルコレプシーの症状が出ていましたね。薬を飲んでいるんで突然寝落ちしてしまうっていうことはないんですけどあの喋り方だったり表情が少しぼーっとしてるようなそんな感じが、えー、見てわかるかもしれませんナルコレプシーのリアルが伝わればと思ってそのまま使っています まあ、少し見にくいところもあるかと思いますが、ちょっと許し許していただけたら嬉しいです。じゃあ早速行ってみましょう。僕自身もナルコレプシーを抱えた患者の一人で、えー、毎日薬を飲んで対応しております。ナルコレプシーっていうのはですね、過眠症の一つなんですね。ナルコレプシーには、まあ、代表してこれらのような症状があります。で、これらのことを一つずつ説明していきたいなっていうふうに思います。まず一つ目は睡眠発作ですね。 この睡眠発作っていうのがナルコレプシーの一番メインの症状と言ってもいいと思いますこのナルコレプシーの睡眠発作はですね毎日起こります僕の場合ですと23時間おきに1回は必ず起こっていますで薬を飲んで対応するしかないんですねまあ、今までで一番ひどかったといいますか、まあ、よくあることではあるんですけどあの重要な試験の時だったり会議の場面 あとは商談中だったりそういったところでも関係なく眠気が襲ってくるのでかなり生活には支障が出てしまいますまた症状が居眠りなだけにですね周りからの理解が得られづらくてどうしてもやっぱり怠けてるとかそういうことは言われがちなのでメンタル的にちょっとしんどい時も結構ありますねで2つ目の脱力発作これカタプレキシーとも言いますこれはですね感情が高まった時に全身の力が抜けちゃうものになります どういうことって思うかもしれないんですけど立ってるのもやっとになってしまうくらい体の力が抜けてしまうんですね僕も過去にあったんですけど学習塾に通ってた時にですね高校の頃の友達がめちゃめちゃ笑わせてきたんですねでそれに対して僕ちょっとつぼっちゃってその場に倒れ込んでしまったんですねやっぱその時大丈夫大丈夫っていうふうになるんですけど、まあ、僕自身 体は動かないんですけど脳は起きてて意識はあるんですよ他にもカラオケでですねあの知人と一緒にストレス発散して思いっきり叫んでたんですよ情動脱力発作のせいか分かんないんですけどもうその場に倒れ込んじゃっててその時は意識も一瞬なくなりましたね意識なくなってバタンって倒れて頭を打った衝撃で起きたんですけどもうその時には酔いも覚めちゃいますよねそういったこともありましもしかしたらこれ睡眠発作だった可能性も考えられますね 3つ目が金縛りと入眠時幻覚ですこれは夜眠る時ですね夜眠る時にすごい怖い夢を見るんですよで怖い夢っていうのがめちゃめちゃリアルで自分がその場にいるような感じなんですよねでこれまたいろんな夢があってホラーな内容だったりなんか痛みが伴うような内容だったりまあほんといろいろあるんですけど僕自身一番怖いなって思った夢があるんですねそれが職場での夢です お昼休みに仮眠を取らせてもらっていたんですけどその間にですね別のスタッフが入ってくるんですねその部屋にで僕の横で声かけてくるんですよ「ねえ川崎くん起きてる?」って早く仕事戻ってよっていう風に言ってくるんですよもちろん時間は終わってないですよ昼休みの休憩時間は終わってないですでそれに対して僕は返事したいんですけど金縛りとかもあって全く返事ができないんですよなので返事をしない僕に対してさーって その部屋から出てくるんですけどその出てった先からまた声が聞こえてくるんですよ「お母川崎また寝てるよ」っつって「もうほんと使えないわ」ってそういった悪口がめちゃめちゃ聞こえてくるんですよでも起きれないっていうで仮眠の時間が終わってですね戻るんですけど「さっき声かけましたか?」っていうのもちょっと怖くて聞けなくてで、まあ、夢も怖いんですけどメンタル的にきついんですよねそこがやっぱりボディーブローのように徐々に徐々に積もっていってなんか自分が ダメなやつなんじゃないかみたいなそういった感情になったりもかなりしますこんな僕でも、えー、浮き沈みはあったりするんですで次に説明するのが自動症です自動症っていうのはですね眠気が来るじゃないですか日中睡眠発作の眠気が来てそれを我慢するんですね絶対寝ちゃいけんで耐えて耐えて耐えて耐えた先にですねどうなるかっていうと勝手に動くんですよ勝手に動くんですよ でしかもこれ手が動くとかだけじゃなくてもう体も一緒に動いちゃうんですね過去に僕服屋さんでバイトしていたんですけどその商品の品出しをしてる最中にですね眠気が来てしまいましたこの時は全く関係ない商品をいろんなとこに無理やり陳列してましたなのでどこに置いたかも覚えてなくてでしかもそれが間違った場所にあるんで戻さなきゃいけないっていったところでかなり苦労しましたね 無意識でも体が動いてしまうくらい僕らはその眠気に対して起きていたいっていうふうに思っているんですねちょっとここは是非知っておいてほしいとこですね体が眠い中体が無意識でも動くくらい起きてようとする多分あんまないと思うんですよまあ、それくらい僕らはその強い眠気に対して頑張って起きなきゃっていう風な、え戦いをしてるわけなんです。で、これが実は毎日続くんですよ。 これってやっぱかなりしんどいことなんだなっていうのは今でも実感しています最後のものがナルコレプトイド性格変化ですこれ何かっていうと今説明してきた症状ですよねやっぱり理解されづらい症状なのでこの症状を続けていくとですね自分ダメなんじゃないかな俺終わってんなっていうふうに思うんですね でこれ診断されてる僕ですらやっぱり普段から感じる部分はありますあーしっかり起きてたいのに起きてられないやっぱ病気があると大変だなとか、まあ、そのくらいだったらいいんですけど病気って分かってない方々が一番大変なんですね怠けてるであそうなんだやっぱ俺怠けてるんだっていうふうに感じちゃうじゃないですかでそれをひたすら言われ続けるんですけど病気なんで治しようがないんですよ そうなってくるとやっぱり周りと比較した時にあ自分はダメなやつなんだそういうふうに考えてしまうんですねそうすると何をやってもダメだからっていうことで積極性がどんどん失われていったりだとか脱力発作感情がきっかけとなって、まあ、倒れてしまう力が抜けてしまうのでなるべく感情を出さないようにっていう風になってきますそうすると、まあ、何を考えてるか分かんないやつだってあいつは楽しいのか悲しいのか怒ってるのか全然分かんない まあ、そういうふうに感じ取られてしまうこともあります。まあ、このようにナルコレプシーの症状は、え感情の方ですね、性格、本人の性格にまで変化を与えてきてしまいます。まあ、今紹介したことっていうのは、えー、眠気ですよね。強い眠気。で、それに伴って勝手に動いちゃうと。強すぎて動いちゃう体が。あと、めちゃめちゃ怖い夢。で、金縛り。体が動かないよっていう金縛り。まあ、これらって 聞いただけでは「えぶっちゃけ大したことないじゃん」とか「寝るだけでしょ」とか「金縛りでしょ私もある」とか「入眠時幻学まあ怖い夢よく見るんだね」まあそんな程度ですよね変な話そこが実は一番の落とし穴といいますか一番の問題なんですねこういうふうに感じてしまうような症状が毎日出てる僕らっていうのは理解がされづらいんです、まあ、最初の方でも言ってるんですけど理解がされづらいっていうことはですね やっぱり社会の生活に適応するっていうのがそれなりに難しい大変なんですね。なのでこういったところで情報を発信することで過眠症のことを知らない方々が少しでも知るきっかけになればなと思ってこういうふうに情報を発信させていただいております。今回の動画が過眠症のことを知る一つのきっかけになったらなっていうふうに思います。また今後もですねナルコレプシーをはじめとした過眠症に関する情報をお届けしていきたいと思いますので是非チャンネル登録よろしくお願いいたします。